T'as cru vraiment que t'as pu me battre Non mais... Eh, je t'avais dit que je suis mort plus T'as Pas quelque chose de me battre, après. Ton coéquipier est toujours pas battu. Ah mais ça va être tué quand je t'aurai battu une Toutes ces années que tu m'as humilié, c'est fini maintenant. Non, ce sera jamais fini. Mais lâche nous Quoi Je t'ai dit de lâcher. T'es vraiment de Qu'est-ce que tu vas faire C'est bien ce que je pense. Non, non, eh, écoute. Tu peux le faire. Me Ok Mario. T'es rigolo. oh. <laughs> Yeah. Oh, Oh. Ouais. Comme si j'allais te laisser. Ça va Ouais, ouais, t'inquiète. sais que ça aurait pu me battre, mais vous êtes vraiment tempête. Oh non, il est devenu géant ah. oh. Elle, elle, ah. Tu as payé ça, pote. tu sors de ce champignon géant Tu sors de ma poche, pourquoi Arrête oh. Non